Selamlar arkadaşlar ben Emircan ve bugün de abi sizlerle beraber Roblox'ta e, tüm kullanılan promo kodları göstereceğim arkadaşlar. Bu promo kodlarla kendinize eşya falan alabiliyorsunuz. Robux'da eşyalar falan da alabiliyorsunuz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Beğenseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. 1400 aboneyi falan geçtik. E, hepinize çok teşekkür ediyorum dostlarım. Benim yanımda olduğunuz için. Şimdi abi sizlere e, tüm promo kodları göstereceğim ve ben gösterirken de siz de videoyu durdurup 2-3 saniye izleyerekten like atmayı ve abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi abi şöyle başlayalım. Şimdi e, burada tüm çalışan kodlarımız var ve bu kodları yazacağız. Kodlar da bize bunları veriyor arkadaşlar. E, bu kodlar e, bilmiyorum fakat bulamadım. Ee, ben burada tüm çalışan promo kodları şimdi sizlere vereceğim arkadaşlar. Ee, bunun için ilk önce roblox.com slash promocades diye bir yer var yani promo kod. Buraya girmezseniz arkadaşlar yapamazsınız. Şimdi abi ilk kodumuzla başlayalım. Bu kodu arkadaşlar kopyalıyorum ve bu kodun da e, nasıl alınacağını, bu kodları nereden alacağınızı bu siteyi vereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bastığımızda bize abi ne veriyor? Bize bir adet şöyle bir bakalım. Galiba e, head ile ilgili bir şey veriyordu. Bu arada head'e bastığımda neden şeyler geldi. Galiba buradan bir eşya vermesi gerekiyordu fakat ben göremiyorum. Evet göremiyorum. Neden? Bir dakika hemen şöyle bakalım bir hangi eşyaya verdi diye. Aynen bu eşyaya vermiş. Bakın Split Day 2020. Shoulder diye bir eşya vermiş. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Buradan abi tweet to mill diye bir şey var. Bunu yazdığınızda şöyle bir dakika. Yazdık. Şimdi abi bize başka bir eşya daha verdi. Bu eşya ne onu bilmiyorum ama. O da arkadaşlar böyle bir ee, bir şeymiş yani ben bilmiyorum bunun şu an Türkçesini. Arkadaşlar bu eşyayı zaten ben çoğu kişinin kullandığını gördüm. Ve cidden yani bu eşya bence çok güzel bir eşya ve ileride Robux'lu olabilir arkadaşlar. Ee, devam edelim. Şöyle bir kodumuz daha var ve bu kod e, kulaklık veriyormuş bize. E, bu kodu da yazdım arkadaşlar. Avatar'a gelelim. Bir sayfayı resetleyelim. Bir daha resetleyeceğim. Evet bakın şöyle bir kulaklık veriyor arkadaşlar Size ve bu, bu kulaklık da bence e, güzel yani güzel bir kombin ile uyarlanabilir ve cidden e, üstünüzde güzel durabilir arkadaşlar. Şöyle bir tane daha geri girip sayfayı yenileyelim. Burada World Alive diye bir şey var. Burada işte e, şunu veriyor galiba. Hemen abi yazalım şu kodu da. World Alive. E, bu bazı kodların arkadaşlar günleri geçmiş olabiliyor. Ee, o kodun günü geçmiş mesela. Şu kodu da deneyelim. Bu kodun da mesela bakın arkadaşlar bazı kodların günleri geçmiş olabiliyor veya ben kullandığımdan dolayı da olabilir. Siz bu kodları denemeyi unutmayın. Ee, şunları da yazalım. Bakın bunları da deniyorum abi. Bunlar şu an çalıştığı gösteriliyor fakat bilmiyorum. Ee, şöyle arkadaşlar Victory Lab şunu da deneyelim. Sonra Spider Cola. Bunları falan ben yazdım bu arada yani. Bunu zaten yazmıştım. Ve tweet Roblox. Bunu da zaten bilmeyen yoktur. Bunları yazdım. Arkadaşlar şimdi ben bir, e, bir araştıracağım. Eğer bunların kodları varsa bunları da hemen bulacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar araştırdım ve e, yani gençler sadece bu kadar kod varmış. E, hepsine baktım işte şu anlık sadece bu kadar kod var. Ben abi ileride kodlar geldiğinde sizlere daha fazla bilgi vereceğim ve yeni gelen kodları da göstereceğim arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. İyi günler oyunlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar akşam yapacağım saat 8'deki yayına da hepinizi bekliyorum. Eğer o yayına da gelirseniz abi beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi yayına bekliyorum. Kendinize bakın arkadaşlar. Ee, yayına geldiğinizde de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an bu kadar Robux'umuz var. Eğer abi yayına gelirseniz Robux kazanma şansınız olacak. Yani bence yayına gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum yayına. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.